हेलो भाई हमने आपके YouTube चैनल में हमारा स्वागत है तो हम जिस बारे में बैठ के बारे में हम बोलने वाले थे वो बैठ के बारे में कुछ बताने वाले हैं अभी जिस गांव का हम नाम दिया तुमको उससे भी पता नहीं चले तो हम दूसरा हमारा चैनल का नाम तुमको देने वाले हैं बैठ के बारे में only cricket bat wholesale blogger में जाके तुम देख हमारी वेबसाइट है ओनली क्रिकेट बैट होलसेल हमारी खुद की वेबसाइट है और ब्लॉगर में जाके तुम देखिए नए नए क्वालिटी के बैग है हमारे पास जिसका थ्री डिजाइन भी मांगे गए फुल स्टॉक वाला मांगे गए तो भी हमारे पास वो हमारी वेबसाइट में कपने कपने स्टिकर कपने स्टिकर वाला मिलेगा स्टिकर वाला मिलेगा पॉपुलर पॉपुलर सब इनको जैसा चाहिए वैसा हमारा वेबसाइट में हमारा बैग है और पसंद आया है तो हम हमारी चैनल को देखिए अंदर जाके फॉलो कीजिए अच्छा बैट कौन सा भी है सभी अच्छे ही बैट है मगर तुमको जो पसंद आए वो बैट और अभी एक विंसी करके नया क्रिकेट बैट निकला है वो इस क्रिकेट बैट का बहुत बढ़िया मार्केट है अभी कर्नाटक में साउथ में बहुत काफी चलता है अगर आपको वो भी क्रिकेट बैट होना तो आपको मिल जाएगा तो हमारा वीडियो तुमको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा फॉलो कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा धन्यवाद